Hola, em dic Lexi i sóc d'Anglaterra um, i estic fent uh, un Erasmus aquí a Barcelona, a la, la UPF, uh, eh, i vaig començar a aprendre el català a la meva universitat, a Liverpool, um, i el fet de parlar català m'ha resultat uh, molt útil perquè aquí uh, també <clears throat> m'agrada molt l'oportunitat de connectar-me amb la gent catalana i um, descobrir altres llocs de Catalunya també perquè és un paisatge molt diferent que, uh, del paisatge a Anglaterra, per, per exemple. I, i sí, bueno, uh, gràcies a tots per l'experiència i sí. <laughs>